mina olen Pille Murrik, olen Kordoni perekooli koolitaja ja PREP paarisuhte koolitaja ja olen TLÜ Rakvere kolledži lektor. ja aprillist kuni detsembrini oli võimalik osaleda äh, regi projektis hargmaiste perede teemaõhtuid läbi viies ja teemaõhtud olid mõeldud siis vanematele, äh, kelle üks pool perest töötab väljaspool Eestit, enamasti Soomes. kujunes nii, et õhtutel osalesid eriti emad Äh, mille üle meestel oli hea meel tagasiside põhjal, mis me saime, ja samal ajal, kui emad osalesid vestlusringis, oli lastel võimalik äh, mängida ja tegutseda äh, ka kolledžis selleks kutsutud inimese juhtimisel ja arutasime nende teemade üle, kuidas kujunes otsus minna tööle väljaspoole Eestit, millele osati mõelda, millele ei osatud mõelda, missugused raskused tekkisid ja kuidas nendega toime tulla Äh, tagasiside põhjal kujuneski kõige olulisemaks äh, see, et emad said tulla kodust välja ja äh, see kaks tundi puhkust lastest, sest kõige väsitavam ongi siis, kui ema on üksi, just nimelt see, et ei ole võimalik tulla lapsevanema rollist välja ja saada puhkust. ja lastele meeldis see tegutsemine, lapsed ütlesid, et emadel on teemaõhtu, lastel on lõbuõhtu kogunes tagasiside põhjal äh, oluliseks äh, äh, suhetest ja suhtlemisest rääkimine. inimesed ütlesid, et nad õppisid läbi selle kogemuste jagamise ja üksteise kuulamise ja, ja mõningate selliste nippide jagamise siis ka minu kui koolitaja poolt, vaatama asju lisaks enda mättale ka lapse ja mehe vaatenurgast ja ka kõrvalt ja teine väga oluline kasu kujunes sellest, et rohkem hakati teadvustama suhete, suhtlemise olulisust nii lapsega kui mehega, et inimesed tõesti selle lühikese aja jooksul hakkasid rohkem pöörama tähelepanu oma paarisuhtele, võtma kahekesi olemiseks aega ja, ja, ja emad said nagu palju kinnitust sellele, kuidas toetada ka isa ja laste sellist otsest suhtlemist millest nemad kõige rohkem puudust tundsid, oligi selline lapsehoiuteenuse järele ja meie suureks rõõmuks inimesed suhtlesid avatult, jagasid oma kogemusi, kiiresti kujunes see usaldus ja kui projekt lõppes, siis olid inimesed isegi natuke kurvad ja küsisid, kas rohkem nüüd enam ei saagi, et, et see on ka märk sellest, et tegelikult sellise toetuse järele vajadus on olemas. kokkuvõtteks võib öelda veel ka seda, et väga oluline kaasamine selliste otsuste puhul juba algusest otsustamisprotsessist peale, et nii, nii selgitame lastele, miks selline otsus on kaalumisel, kui ka laste suhtumise vajaduste ärakuulamine, lapse tunnete peegeldamine. kui lapsed on kaasatud protsessi, nende vajadusi on arvestatud, neid kuulatakse ja mõistetakse, siis tekib ka palju vähem selliseid käitumisprobleeme